Die erste Frage ist, wie entstand Ihre Liebe zur Musik? Okay, äh, schwierige Frage. Äh, das ist, bei Interviews wird es oft gefragt, aber man kann nicht sagen, dass das über eine lange Zeit entsteht. Es gibt keinen speziellen Grund. Ja. Man fängt an mit Musik zu machen und macht und macht und dann will man einfach nicht mehr es sein lassen. Man spielt und es ist die Welt, die einen erfüllt. Und äh, wann haben Sie begonnen, Musik zu komponieren? Mein erstes Stück war mit äh, spät, sehr spät, mit zehn. Mit zehn? Nicht sehr früh, mit zehn, ja. <laughs> Aber das ist gut. <laughs> äh, naja, das ist nicht, das ist nicht früh. Das ist mhm. viele, viele Kollegen, mhm. viele von meinen Kollegen, die fangen früher an. Die fangen mit mhm. fünf an, mit vier. Mhm. Also für mich, das ist eigentlich relativ spät. Zehn Jahre ist spät. Also, können Sie uns bitte etwas über Ihre Ausbildung erzählen? <laughs> Ausbildung? Ja. Ja, äh, Ausbildung ist Musikhochschule. Mhm. Ganz normal, Musikhochschule ist klar. Ja. Also äh, Musikhochschule, hier Meisterklasse und äh, normaler Klavierunterricht. Aber mhm. ich würde, wenn ich heute nochmal wählen könnte, würde ich keine Musikhochschule machen. Mhm. Weil die Musikhochschulen und, und äh, liebe Frau Professorin, die hört ja wahrscheinlich, äh, aber das ist in der Kunst, das ist akademisch. Und im Prinzip Akademien und Schulen und Musikhochschulen zerstören die Kunst. Ziehen Sie bewusst einer normalen klassischen Komposition und erschaffen musikalische Strukturen aufgrund Ihrer Wahrnehmung. Wie würden Sie die Aufgabe des Komponisten in diesem Prozess definieren? Also erstmal, ich, ich entziehe mich nicht äh, der klassischen normalen Komposition. Im Prinzip ist es die Weiterführung der klassischen Komposition. Äh, ich meine, was, was in der Romantik gilt, gilt nicht unbedingt heute. Also ich meine, wir haben Schönberg, Stravinsky in, in Russland mhm. oder Prokofiev ist relativ früh, aber das war Stravinsky, der erste Sacre du Proton war ein äh, Skandal in Paris mhm. 1911, glaube ich, 1911 oder 1913. Und äh, so sind das, ich, ich würde eher sagen, ich öffne neue Hörgewohnheiten. Ich öffne die Türen zu neuem Hören, weil Musik äh, existiert nicht in ein, es gibt keine wahre Musik, die gibt es nicht. Äh, wenn Sie Tchaikovsky, äh, ich, ich, war, ich habe ein Projekt mit den Yanomami gemacht, ich, mhm. wisst ihr, was Yanomami ist? Der Numami sind, Indi, sind die indigenen Indianer mhm. im Amazonasgebiet. Mhm. Amazonas, Brasilien? Ja, ich verstehe. Ich kenne. Sprech nicht zu schnell. <laughs> nein, nein, ich verstehe nein, nein. Äh, und äh, äh, wenn die Janomami Tchaikovsky hören oder Beethoven, die lachen. <laughs> Weil für sie ist das keine Musik. Für sie ist das, was ist das? Das ist haha, <laughs> das ist lustig. Und so, weil sie die äh, Hörgewohnheiten nicht der westlichen Welt haben. Und äh, jede, jede Musik hat ihre äh, äh, Hörgewohnheit. Und ich denke, dass ich dass meine Musik nur ein, eine andere Art der Hörgewohnheit ist. Mhm. Also es ist kein Entzug der klassischen Musik, würde ich nicht sagen. Ist es für Sie wichtig, dass der Zuhörer mit Ihnen die gleichen Gefühle bzw. Assoziationen teilt? Ah, dass die, der Zuhörer die gleichen äh, Gefühle oder Assoziationen ja, haben. Ja. <laughs> Nein. Das, jeder Zuhörer hat äh, andere Assoziationen. Ich weiß nicht, äh, wenn du Imagine, äh, Imagine bei, von John Lennon hörst, mhm. manche, für manche ist es ein Liebessong, für andere ist es ein pro politischer Protestsong. Oder äh, wenn Sie äh, äh Pathetik von Tchaikovsky hören, ich nehme jetzt Tchaikovsky, weil, ist, weil ja, Sie aus Russland sind, äh, dann ist die, die, für manche ist es sehr traurig und depressiv, für die andere ist es nur melancholisch oder wunderbar. Ja. Sie haben sich in einem Interview Bildhauer der Zeit genannt. Wie würden Sie denn die heutige Zeit charakterisieren? komplizierte Frage. <laughs> das ist eine gute Frage, aber die ist, ist kompliziert. Ähm, ich glaube, äh, ich würde sagen, rastlose Zeit. Mhm. Rastlos. Und äh, falsche Götter. Das sind so die Stichpunkte. Mhm. Rastlos ist klar? Ja. Rasteilig, keine Zeit, ohne Geduld, äh, immer Kick. Drogen, mhm. also Kick ist immer, es muss immer was passieren, es muss immer Action sein. Das ist unsere Zeit. Also, mhm. äh, und, und, und das ist jetzt eine westliche, äh, zwischen Westen und Osten wahrscheinlich so ein Unterschied, Sehnsucht nach starken, starken Persönlichkeiten wieder. Wie würden Sie die aktuelle Lage der modernen Musikkultur beschreiben? Also meinen Sie also wirklich moderne, auch äh, mit, mit Popmusik oder mit Techno-Dance-Musik oder äh, meinen Sie äh, nur Kunst, zeitgenössische Musik? Ich denke mit Kunstmusik, ja. Nur Kunstmusik? Ja. Katastrophal. <laughs> Katastrophal, langweilig. Kein Mensch interessiert sich dafür. Mhm. Haben Sie schon mal vor, vor dem Interview moderne Musik gehört? Oh, nein, ich habe keine Zeit zu hören. Heute. Aber Sie, Sie hören Musik, oder? Ja, ich höre Musik. Natürlich. Genau, aber Sie hören keine zeitgenössische Musik. Und deswegen, nein, das ist nicht Ihr Problem, das ist, äh, äh das, ist das Problem der modernen Musik. Ja, und ich war, gestern, ja, ich war gestern auf ein AIDA? Oder? Ein AIDA. Ja. ja. Ist ja. aber nicht modern. Ja, das ist nicht modern, aber ich genieße es. Sehr. Nee, äh, Sie lieben AIDA. Wunderbar. Ja, AIDA ist gut, ja? Ja, das ist mhm. sehr gut. Und äh, ich habe ähm, Musikschule beendet. So. <laughs> Die Musikschule? Ja. Spielen Sie ein Instrument? Ja, ich spiele Klavier und äh, Vokalklasse. Ah, und singen? Ja. Was singen Sie? <laughs> Äh, in Musikschule äh, habe ich Oper und Operette gesungen. So. Aber keine moderne Musik. Aber keine moderne Musik, ja. Na, also, Worin <laughs> besteht Ihr Mann nach der Bestimmung der Musik? Hm. Es gibt keine Bestimmung. Mhm. Es gibt keine Bestimmung für Musik. Also das war in der Renaissance oder vor der Renaissance wurde die Musik für Gott geschrieben. Im, im, im Barock äh, gab es andere Gründe, aber es gibt keine echte Bestimmung. Die Musik heutzutage, es gibt für Tanzen, es gibt Funktionen, aber es gibt keine echte Bestimmung. Nein, würde ich, würde ich nicht sagen. Sie lebt in den verschiedenen Ländern Österreich, Portugal, England, Frankreich, Deutschland. Äh, wie hat das Ihr Schaffen beeinflusst? Gar nicht. Tut mir leid, <laughs> tut mir leid. <laughs> äh, in, ähm, äh, in Portugal vielleicht, weil ich habe meine Frau kennengelernt. Also das beeinflusst immer, immer mhm. irgendwie das Arbeiten. Aber im Prinzip portugiesische Musik oder äh, französisch oder das ist alles international, also da ist die Szene das gleiche. Also da würde ich sagen, nein, keine, mhm. kein, kein Einfluss. Also, äh, wir haben erfahren, dass Sie vorhaben, nach Russland zu kommen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Waren Sie schon mal in Russland? Nein, ich war noch nie in Russland. Ich würde aber schon, ich würde lange, ich würde schon lange gern nach Russland einmal. Mhm. Aber ich habe es noch nie geschafft. Ähm, aber äh, ich weiß auch nicht, ob es klappt. Also, aber mich interessiert, also Moskau, Peter, St. Petersburg natürlich, Moskau ist klar. Und ich, mich interessiert immer Sibirien. Ich weiß nicht warum, aber immer <laughs> Sibirien. Okay. Vielleicht, weil mein, mein Opa, mein Großvater war in Kriegsgefangenschaft in Sibirien und irgendwie ist da eine, eine, mythische, eine mythische Verbindung. Ich weiß nicht, vielleicht ist da nur kalt, kalt, kalt, aber ich habe so eine Fantasie über mhm. Sibirien. Mhm. Und äh, sonst, also ich möchte irgendwann mal nach Russland, aber ob das so schnell klappt, weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach. Äh, und wie sieht ein durchschnittlicher Tag einen Komponisten aus? Mit Krise oder ohne Krise? Und zum Beispiel mit Krise. Mit Krise frühstücken, nichts tun, nichts machen, nichts machen, nein. Also, aber wenn man arbeitet, normalerweise, äh, normalerweise, ich, man wacht auf, also ich wache auf, ich mache wie jeder Mensch Sport, ähm, bringe mein Kind zur Schule und äh, also ah, die ganzen normalen Sachen. Aber ich setze mich so sechs Stunden am Tag, setze ich mich zum Komponieren hin. Mhm. Und ich komponiere oder programmiere, weil elektronische Musik, ich meine, ich, äh, ist ja auch viel Programmierung. Äh, ich baue Instrumente oder ich mm, mache dann Interviews, es gibt auch immer Interviews oder ich gehe auf Konzerte oder äh, also da gibt es viele verschiedene Dinge. Und äh, es, also was der Unterschied ist zum normalen Tag, ich kann wählen. Ich kann sagen, mhm. jetzt gehe ich, jetzt hab, heute hab ich, will ich nicht arbeiten, aber ich will immer arbeiten. Äh, und äh, ich kann mir die Zeit frei einteilen, das ist super. Das ist toll. also ich genieße das. Ich meine, in der Kunst verdient man ja nicht so viel Geld, also das ist ja nicht so schwierig, einfach. Aber der, das Leben ist ein Luxusleben. Ich empfinde es als luxuriös. Mhm. Und äh, was machen Sie am liebsten und gibt es etwas, was Sie nicht mögen in äh, Ihrem Tagesablauf zum Beispiel oder Routinen? Äh, es gibt Sachen, die hasse ich. Ist beim Komponieren, oder? Ich hasse Noten kopieren. Mhm. Noten sauber schreiben, das ist ja. Ich hasse es. Das ist vielleicht mache ich deswegen elektronische Musik, weil da braucht man nicht so viel Noten schreiben. Ich, ich schreibe, aber ich, diese Noten ganz sauber, die Partitur schön sauber machen, also wow, das hasse ich, das ist schrecklich. Was ich besonders gerne mache, ist äh, manchmal, also nicht immer, aber manchmal programmieren. Ich programmiere gerne, mhm. also elektronische Instrumente oder für mich selber extra Instrumente und solchen Sachen Was ist an Ihrem Beruf am schwierigsten? Wie in jedem künstlerischen Beruf Entscheidungen treffen. Schön, äh, wissen Sie, warum Programmieren so schön ist? Programmieren ist schön, weil es eine einfache Lösung hat. Ich weiß, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich weiß, es funktioniert, es funktioniert nicht. In der Kunst gibt es kein Funktionieren. Mhm. In der Kunst gibt es ein Publikum, ein Gegenüber, einen anderen Menschen. Und Musik oder Kunst oder das Werk wird ja für den anderen entworfen. Und ähm, wenn der andere, der andere kann sagen, mag ich, mag ich nicht. Also es gibt keine, objektive, keine objektiven Kriterien. Wenn es objektive Kriterien gibt, dann ist es keine Kunst mehr. Deswegen ist ja das Problem der Akademik. Also das ist schwierig. Also, und äh, ja. Äh, über Kunst, was inspiriert Sie? Oh, das ist verschieden. Das, äh, das geht von Klangvorstellungen aus bis zu konzeptionellen Ideen äh, oder von äh, äh, ja, konzeptionellen oder von Programmen, von mathematischen Programmen oder also ganz verschieden. Es gibt, da gibt es verschiedenste Dinge. Äh, die Vorstellung, äh, die Klangvorstellung, äh, ist aber eine vage Sache und ich versuche mich dieser Vorstellung oft anzunähern. Ich habe ja das gesagt mit dem Bildhauer des Klangs. Man darf sich das schon vorstellen. Ich arbeite mit Musik, ich, ich, ich mache viele Schichten, viele, viele Schichten mhm. und dann klingt es und dann nehme ich wie ein Bildhauer, nehme ich, die, nehme ich Sachen weg ja, ich, und, und forme hier um. Ich höre es immer wieder, ich schaue es mir immer wieder an, ich höre es mir immer wieder an und diese Art von Arbeit, das ist deswegen Bildhauer des, der Zeit, weil das ist ja, Musik ist ja eine Kunst der Zeit. Ne? Und welche Musik hören Sie am liebsten? Haben Sie Lieblingsmusik oder Bände? Ich höre alles gern. Also nicht jede Musik, aber ich, hab, ich höre jeden Stil gern. Also ob das von Sepultura, ich weiß nicht, kennt ihr Sepultura oder also das ist eine Metalband, eine harte Metalband. Mhm bis Marilyn Manson oder mhm. äh, Ligeti oder Beethoven oder Aida. Also ich höre jegliche Musik eigentlich sehr gerne. Also ich mag auch Kitsch, also russischen Kitsch, Balalaika. <laughs> Spaß. Aber auch das, nein, es gibt schöne russische Volkslieder. Schöne ja. russische Volkslieder. Das ist wunderbar. Super. Und äh, welche Ziele in Ihrem Beruf verfolgen Sie jetzt? Momentan, momentan warte ich, äh, äh, äh, schwer zu sagen, ich muss warten. Momentan mache ich wenig Krise, ein bisschen Krise und äh, ich programmiere gerade eine Sache für mich, ein, ein Umfeld, ein Kompositionsumfeld und in diesem Kompositionsumfeld möchte ich neue Klänge für mich schaffen. Alles elektronisch natürlich und äh, dann möchte ich weitermachen. Aber langsam, Familie, Familie. Also, und ihre Werke können als Performances bezeichnet werden und äh, nicht als gewöhnliche Musikkompositionen. Äh, warum ist das visuelle Interaktive so wichtig für Sie? Ja, das stimmt nicht. Das, das Visuelle ist nicht wichtig für mich. Das ist nur, weil ihr habt, aber ihr habt immerhin recherchiert, ihr habt viele Videos gesehen und das ist im Internet. Aber das sind Tanzgeschichten, das sind Theatergeschichten, ja. Mhm. Äh, äh, das ist Musik, also Oper und äh, äh, Tanztheater. Aber das ist zufällig, das sind die Projekte, aber es gibt viele andere Projekte, die nur musikalisch sind. Also eigentlich mhm. ist das Visuelle nicht so wichtig für mich. Also, ich, ich arbeite auch mit theatralen Projekten, in theatralen Projekten, aber das Denken ist schon rein musikalisch. Also es ist keine Interaktion zwischen Musik, äh, zwischen Videobild und äh, äh, Musik, das ist jetzt nicht das Ziel. Ich habe Projekte gemacht früher, wo es das auch gibt, so Interaktionen mit Elektronik und ähm, dann machen Leute was und dann passiert was mit der Musik. Aber das ist momentan eigentlich nicht so wichtig. Also danke sehr. danke sehr. Oh, Tom, so schnell. Ja, ja, das ist sehr schnell. <laughs> oh, danke für dieses kurze Interview.